para mim hoje tecnologia é conexão, assim. A interação entre o homem e a máquina. Mas eu também posso dizer que é a interação máquina-máquina. O domínio dessas tecnologias possibilita que o que eu acredito soe como caixa de ressonância. Assim. Entende a tecnologia como um, um intermediário, né? E esse intermediário me ajudou a me soltar mesmo, que eu me reconhecesse muito mais como mulher negra isso só aconteceu através da tecnologia. É importante a gente ter escolha, é importante ter ferramenta para poder escolher. Eu acho que a questão das tecnologias ela é muito mais do que é, um conhecimento técnico, mas ela é uma questão política, né? Se esses, esses saberes eles são cada vez mais importantes, se o digital é cada vez mais linguagem, se a gente está fora disso, a gente perde, perde muito poder de intervenção no mundo. Eu nunca vou cansar de ir em busca do conhecimento por uma questão, eu acredito muito de energia e ancestralidade, eu tenho um compromisso de espalhar o que eu aprendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas usam muito em sentido religioso, mas é isso, a verdade liberta. Nós somos negras, somos mulheres, somos das tecnologias e fazemos a diferença onde a gente está.